No tengo nada, y nada lo que debo A una ciudad, sociedad, deciden y se lo llama libertad Todo lo que pasa está mal, lo pueden topes, quieren paz Quieren contarme, quieren decir que no Destruyo la regla, pero bueno porque no quieren nuevos Jódete, en todo aparece la cuestión es saber quién ¿Vos? Cállate hermano, sé lo que estoy pensando En la industria musical, solo quien dinero grande, se conspirar Lo llaman fama y te mata, pero te toca llegar, es la única verdad Engañan a la alta sociedad, discriminan, amenazan y quieren evolucionar Mentirosos ¿Eh? son aquellos que piensan que lo controlan todo por supuesto Que soy lo caneo, lo que doy de Joderme la pela cero, no sé, no quiero ser que con la de mi back Todos a lo que quieren vender para hacer recortado No vale en este caso, te la verdad en la cara La pela su realidad, socializa quimicalista Quien será su vista, visita en YouTube Yo veo lo que no es tú Digo lo que digo, tengo lo que debo, no debo, pero me cedo ¿Eh? Todo, el tiempo diciendo crueldad, pura realidad, pura maldad No importa esta sociedad, vengo a aplicar, controlar Lo que quiero hasta terminar, de exploto No sé si estallarlo, voy bailando No sabes cuánto he fallado, sigo fallando Voy aprendiendo con cada paso, marcando mi vida Nadie es un rapero, no sabe Dime lo que estás pensando payaso Te saco el mazo Pero te escucho y eres un fracaso Crítico por lo que sé Por lo que me parece Pues llámame tonto normal He encontrado muchos tontos que creen que la fama es genial En temas altos test algún día todo vas a perder Después quieren paz Cuando me sacaban cuando me decían mi ánima Déjalo Cuando me cansaba me decía que no valía nada Que no valía para nada Quieren juzgar Quieren ser un dios inmortal Mortal Quieren jugar Mira todo lo que veo Lo derrumbo Lo destruyo Abrí mi soy astuto No me creo palabras al azar No me creo ni una ¿Por qué? Porque una verdad se puede convertir en una mentira ¿Cómo? Te pongo un ejemplo, te cuento una historia Pero te comes el cuento, pero no soy honesto Y te quedas contento, la nada más cosas La historia, por supuesto, mentira Todo es pura mentira Experimentando cada tema Sé que valga la pena por de un género que no lo hace cualquiera. Si me vienes a contar, experimentando cada tema, sé que valga la pena. Por de un género que no lo hace cualquiera. Si me vienes a contar Escucha tu papá Comienzo por mi interior, donde encuentro el valor, donde soy de mis sentidos salen, donde soy heavy, todo lo profundo nace. Mi exterior es vida, fuego sin puro, es alegría, sin rencor, sin temor. Una sonrisa te puede dar vida, pero también te lo arruina. Mira, mira cómo rompo las cadenas, una condena, una sentencia, una pena de muerte. el valiente que es inocente lo culpa por buscar la verdad, por no querer mostrar una sonrisa. Bam, bam. Dame lo que necesito si no me repito Mira como yo te lo demuestro, nunca retrocedo Soy atento cuando puedo hacerlo Velozmente, tengo mente No como los hipócritas que se venden Voy haciéndolo bien, siempre voy subiendo las cadenas Siempre voy rompiendo esa agilidad Voy velozmente cuando quiero, cuando puedo Nunca me doblego, pero mira como soy atento Voy deshaciendo todo lo que puedo También voy reconstruyendo lo que quiero Men, yo soy el que late Siempre voy para todas partes Siempre mírame asustado, siempre voy armando Un margen para cantar, para rapear, quieren gozar Pero como si no saben ni siquiera lo que para van Tan, Soy el que siempre le sube las claves Soy el que siempre nace Soy el que siempre explica todo Sin saber yo me muevo Nunca me controlo, voy hablando lo que siento, lo que quiero lo que quiero Mira yo te lo demuestro, estoy a bien a 100 Mira cómo lo hago velozmente, tengo todo lo que tienen todo Mira toda esta sociedad, tiene más sangre que apoyar, polla Pura moda, pura moda Quien goza de esas pelotas Mira mi pelota siempre voy como quiero Soy veloz, mira como toda la velocidad Esa agilidad para matar Solamente te controlan, te aniquilan, te Todo lo que quiero lo veo Todo lo que veo lo destruyo Todo lo que veo lo rompo Lo confundo y mira que soy astuto Cuando te digo que te dice la sociedad Que tienes que ser alguien en la vida y ya está Pero no Tienes que seguir tu corazón Tienes que seguir tu corazón Todo lo que veo lo sé Mira, mira, mira, esto es Ven, ven, ven hey yeah, cada tema. Sé que valga la pena. Hey un dinero que no lo hace cualquiera. Hey me vienes a contar? Hey yeah, hey cada tema. Hey hey Sé que valga la pena. Hey yeah. Hey D, un género que no lo hace cualquiera. Hey deck, hey date Si me vienes a contar Hey Dey Hey Dey Escucha tu papá Hey Dei Hey Dei Hey Yeah